a ah, let's sing! Ayoko na lakasan, nagritigil Let's sing! Happy birthday, Camille! Happy birthday, Camille! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Camille! Ah, oh, sa picture mo yung mga handa niya na. You're 21st, so you can go outside. Kakain niya na ako sa COVID. You can go outside. Birthday wish niya Ang birthday wish mo kay ate. Interviewin mo siya, what's your birthday wish mo? Oh. Video mo, video. Video mo, ate, what's your birthday wish? I'll wish you a, I'll wish you a, ano, ano? Notebooks and pens. Bakit? Because I need to drawing. Parang ikaw pa ata yung gagamit ng wish. Oh, ayun. Pero si ate, tanong mo ka anong birthday wish niya. Si ate, ah, you ask ate. Para si ate, well, What's Hey! Ate, what is your Hey! What what is your wish? Ang wish ko lang, ah, rather prayer ko, di wish. And I'll give... Prayer ko, lang? Sino ba, sino ba may birthday? Hello, hello. Saan? Ang prayer ko lang, wala, maging safe tayo always. Yun lang naman talaga eh. Wala na. Nagka-boyfriend ka. Tumigil na tayo sa mga love life kasi <laughs> wala And ate likes to draw oh, and crayons. Tayo, lalo pag may ah. keme. O yan, okay na. Okay, yes, like draw. Okay, si ate. Okay, si ate. Uh, uh, let's, hmm. ano. Ako na lang mag-pray. Ayaw mo ipag-pray ka ni Daddy. Ha? Hindi, mami yung pangmalakasan. Wait lang. Ako ah, si ate na. Kasi. Ah, Nagaan. <laughs> Okay. Lord, uh, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa, sa blessings, Lord, for giving me another life. Lord, every day po, maraming salamat dahil lahat po kami patuloy niyo pong ginigising, ginabangan, Lord, for another day. Lord, thank you sa handa at sa pagkain, Lord. Salamat pinoprovide niyo sa amin, Lord, every day, Lord. Um, we cannot ask for more kasi sobrang, sobrang, sobrang yung niyo po sa amin araw-araw. Lord, I just pray that may this day and um, the coming days ahead, Lord, I continue um, safety talaga, Lord. Healthy. I pray, Lord, yes, healthy, wala, uh, walang sakit customers lahat ng klase ng negative um, negative happenings every Lord, I pray na you'd always protect us, Lord. I just pray, Lord, that may the rest of this day be happy, be chill, and um, uh, ma-enjoy namin sa araw na And yung food, Lord. Thank you so much for everything. In Jesus' name. Amen. Yay! This is Camille's 21st birthday. cookies. Mama na durog! <laughs> Durog na?